हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया है विजुअल स्टूडियो के ऊपर विजुअल बेसिक का यहाँ पर ये प्रोग्राम देख सकते हैं और सिंपल uh, वे में कहे तो अगर आपने डॉट नेट या विजुअल बेसिक सीख लिया अच्छे से अच्छे से डॉट नेट सीख लिया तो आपको एप्लीकेशंस बनाने में सॉफ्टवेयर बनाने में काफी हेल्प मिल जाएगी अगर आपने डॉट नेट सीख लिया तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ स्टार्ट विदाउट डिबगिंग और यहाँ दिया हुआ है कंसोल ऐप अगर आप कंसोल ऐप पे क्लिक कर देते हैं तो भी यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है ये देख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं प्रोग्राम को रन कराने के लिए तो भी सेम आउटपुट आपका आएगा ये देख सकते हैं ये जो प्रोग्राम लिखा है इसके लिए जो है ये आउटपुट आया हुआ है अगर आप कुछ और प्रिंट करवाना चाहते हो तो केवल यहाँ पर चेंज करना होगा ये जो हेलो लिखा ना सिर्फ हेलो को चेंज कर दीजिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना नाम प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं अपना नाम दे दूंगा like K U M A R Kumar और फिर यहाँ लिख देता हूँ तिवारी तो ये लिख दिया मैंने और ये लिखने के बाद क्या करना है सिंपल वे में इसको रन करवाना है जैसे ही रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि वही चीज प्रिंट होकर आई है डबल यू हो गया है सिंगल यू रखना है ठीक है तो ये हो गया आप देखिए अब ये जो है इसको कंसोल एप्लीकेशन पे रन करवाता हूं तो ये यहाँ पर भी सेम आउटपुट हमें देगा ठीक है इसी तरीके से आप एप्लीकेशन बनाने की इसको सीखने की शुरुआत कर सकते हैं ठीक है सबसे पहले तो आपके पास विजुअल स्टूडियो होना चाहिए विजुअल स्टूडियो अगर होगा तो उस पर आप कोड कर पाएंगे ये देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है और इसको आप डाउनलोड कर लें डिपेंड करता है कि उसके अकॉर्डिंग आपके पास सिस्टम भी होना चाहिए तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और सीखते हैं कुछ नया thank you for watching this video